الحلم أمامك تشوفها وانت في النوم في الحلم بتوب احسانك والهنا ساعتها يدوم قلبك لو صدق أحلامك تتهنى شفاك أحسن لو الأمل مليان تتحايلكم في أحلام الحلم أمامي شبهة Oh